comunicar de la manera más directa posible. Nos tenemos que divertir más. Concepto, orden y función. Cambiar las cosas, es hacerlas más bonitas y mejores. ¿Cómo plantear un proyecto de, de principio a fin? Soluciones a problemas. La idea más loca. ¿De diseño? Dejar de diseñar y dedicarme a leer. No sé, no soy muy loco. Las ideas más locas siempre están por llegar. Eh, hacer una intervención, unos árboles que están en la parada de Metro Penitente. Dejar de trabajar en una agencia de publicidad y ponerme a montar mi estudio. Tengo que tener dos niños y dedicarme a lo que me dedico. Ponerme de autónoma, sí. <laughs> Decir que sí a, Raúl y, a David cuando nos propusieron hacer la imagen del blanco. Rojo color. Comunismo. Los labios de Nuria. True Blood. Caperucita roja. Prohibido. Rojo Pantone. Coca-Cola. Albert. Pasión Verde. Pues otro color. Esperanza. Greenpeace. Eco. Moco. Vuestras plantas. Naturaleza. Menta. Blanco, Lo veo en todas partes. Hoja. vestido de novia de mi madre. gran festival. Raúl y David. Un blanco fresquito. Festival. Que las cosas pueden ser igual de serias o de potentes con informalidad. La diseñadora. manual. Es va la marcha. Muy bueno. Muy buena dupla. Super tándem. Gente que hace las cosas muy bien. Tuve la suerte a Nuria de, tenerla como alumna. Olga, yo creo que ahora es casi de mis ilustradoras favoritas. Diseño Festival Blanc 2015. Los fenómenos. Forma. Vectorial. Un buen binomio. Un antiguo alumno. Potentes. Un antiguo profesor. Muy finos. Una fiera. un eh, humor picante. Ahora historia. Presente y futuro. Ah, muy hábil un buen pájaro. Fierita Master Winner. El director. Gran personalidad. Eh, pura energía. de pues fue la, escuela a la que nunca en la que nunca estudié. Muy educativos. La escuela donde me formé. Potencia mucho la creatividad. Daniel Ayuso. Experiencia. alguien a quien admirar. Clase. Bigote. referente. Una gran persona. Y lo respeto mucho. Te hace escuchar. chica del Valle Bregat, una chica de pueblo como yo. Una loca pasión. La alegría. Canta su trabajo, es muy divertido. Socia y compañera. Y es una súper artista que esperamos durante todo el año. Siempre ha sido un soplo de aire fresco. Bestia, que en una octava edición aún vea la misma ilusión. Muy pocos recursos y mucha ilusión y ambición, pues se puede llegar a conseguir un gran proyecto. Te llevas cosas que luego te las aplicas tú en tu terreno. El objetivo no es que se luzca el que habla, sino que disfrute el público. Puedes aprender más que en un año de carrera. El Primavera Sound del diseño. Cada año sé que puedo hacer mejor energía para seguir trabajando. Eh, la verdad es que es una experiencia muy divertida. Es como una pequeña familia, como los soprano del diseño. Me gustaría decir gracias por venir y que ojalá repitamos muchos años. Este año además eh, la comunicación va a ser muy guay